Tothom ha fet un esforç, també els grups municipals, que s'han assegut, que hem estat parlant durant moltes hores, que hem aconseguit trobar punts de consens i d'encaix, de, que faciliten que aquest sigui un pla que incorpora mirades de moltíssima gent i, per tant, que creiem que el fa millor, que aquest ja no és el pla inicial doncs, del govern eh, municipal, sinó que és un pla fruit del consens, del diàleg i de la participació de tothom que ha cregut necessari doncs, que la ciutat de Barcelona necessitava aquesta regulació i la necessitava doncs, de forma immediata.